Bref, j'avais jamais été dans une maison close, alors pour pas mourir idiot, je me suis dit... Je me suis retrouvé dans la chambre, la fille était devant moi, j'étais un peu gêné. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle a vu que j'étais gêné, j'ai vu les capotes sur la table de nuit. Elle a vu que je regardais les capotes, alors j'ai vite regardé le châssis de la fenêtre. Elle m'a dit... Alors J'ai dit le premier truc qui m'est passé par la tête pour gagner du temps. Ils sont vos châssis. Elle m'a demandé si j'aimais le passif. Vous aimez le passif J'ai cru qu'elle parlait de sexe. Oui. Oh, super. Je vous guide euh, Ok. J'ai commencé à retirer ma veste, mais elle est partie. En fait, elle parlait bâtiment passif. J'ai remis ma veste et je l'ai suivie. Elle m'a montré les murs en m'expliquant que l'isolant c'est super important pour garantir un minimum de déperdition de chaleur dans la maison. L'isolant c'est super important pour garantir un minimum de déperdition de chaleur dans la maison. Bon alors moi ici, j'ai une bonne orientation et une excellente compacité finalement, j'ai pas eu besoin de mettre une trop grosse épaisseur. Elle me montre en écartant les mains ce que mesurent les 25 cm d'isolant qui en suffit pour sa maison. Ça m'a fait penser à la raison pour laquelle j'étais venu. Mais elle a enchaîné sur l'étanchéité à l'air et ça m'a déconcentré. Et puis avec l'architecte, on s'est dit que ça servirait à rien de mettre euh, de l'isolant dans une maison qui avait euh, des fuites. Le plafonnage était déjà bien étanche. Enfin bref, on était vachement aidés. Soudain, elle m'a pris la main. J'ai cru que la visite était terminée. Mais en fait, c'était pour me prouver qu'il n'y avait pas un souffle d'air. Pas un souffle d'air. Génial, non Génial. On suivit la ventilation double flux. Ici, c'est la ventilation double flux. Une ventilation mécanique assistée avec récupération de la chaleur. L'air qui rentre ici se frotte à l'air qui sort et ensemble, ils vont chauffer toute la maison. Toutes les pièces sont à bonne température. Les bouches de ventilation. Une simple fente suffit. Les fenêtres qu'on peut ouvrir. Et on peut même ouvrir les fenêtres. Et finalement son armoire, dont une moitié contient beaucoup de godes et l'autre moitié des échantillons de châssis et d'isolants, comme au salon du bâtiment. Eh ben voilà, on a fait le tour. Ah ben Et sinon, c'est combien Pas beaucoup plus cher. Ah Enfin, ça dépend de la taille. Entre autres. Ah. Bref, j'en savais pas beaucoup plus sur les maisons closes, mais j'avais une furieuse envie de prendre des renseignements sur les maisons passives. Euh, ça, c'est... Ah ouais, et en plus, grâce à l'isolation, personne ne m'entend crier. Ouais, c'est bien ça.